Hola chicos, ¿cómo les va? Yo soy Ana y bueno, estoy aquí para... Bueno, yo soy Ana y ella es Jim y estamos aquí para descubrir qué tenemos en común y cuáles son nuestras principales diferencias. A ver, ¿por dónde empezaremos? ¡Ay, ay! ay ¿Puedo responder yo primero? Porfa, porfa. Eh, sí, es que soy un poco impulsiva, <laughs> sí. Hablando de impulsivas, soy súper impulsiva es que cuando tengo una idea o un buen plan o me gusta a alguien, no puedo contenerme. Y si quiero algo, me juego al 100%. A veces mis ganas van mucho más rápido que mi cabeza. Y está bueno dejarse llevar, ¿no? Bueno, quedó claro de que, Jim, eres muy impulsiva. Yo la verdad es que creo que, que, tengo una parte de impulsiva y otra parte de como de tranquilidad, ¿no? Creo que también los años me han dado esa tranquilidad y ese filtro que a veces tenemos en la cabeza y a veces no lo tenemos. Y bueno, me puedo considerar menos impulsiva que Jim, sí. Ay, seguro que yo, sí. Siempre digo lo que pienso, sobre todo a mis amigos, bueno, a mi mejor amiga ya. Aunque, bueno, es verdad que a veces también tengo un costado inseguro. Y voy de frente, pero para decir todo lo contrario de lo que pienso, sí. Es que uno tiene que estar seguro de lo que Sí, y es que hay días que me gustaría ponerle mute a mi boca para no meterme en tantos problemas, pero bueno. En eso ya me ayuda y me contiene bastante. Y ojalá tuviera un botón de mute, pero para hacerte callar un segundo. Déjame responder, aunque sea a mí, una pregunta, por favor. Bueno, yo pienso que es súper importante ser frontal, pero creo que es mucho más importante saber estar seguro de lo, que, de lo que piensas y de lo que vas a decir. Y sobre todo no lastimar a nadie. que yo, porque a veces siento que vivo con la cabeza en las nubes. Me imagino cantando sobre un escenario, haciendo coreografías súper divertidas o cantando para miles de personas, conociendo a un chico guapo y divertido y enamorándome con, con todo el corazón. Sí, la verdad es que, Jim, a mí me pasa lo mismo. Soy igual de soñadora que tú, desde que era muy chiquitita. Así que creo que eso lo compartimos mucho, sí. Y en el tema del corazón, creo que somos más que gemelas. <laughs> Qué lindo eso que dices, en serio. <laughs> Me parece que esta vez empatamos, ¿no crees? Bueno, chicos, hoy nos pudieron conocer un poco más y espero que les haya gustado un montón. Os mando un beso enorme.